перед началом подпишитесь на этот канал. А сегодня мы с вами послушаем трек «Такси». И потом я скажу свое мнение. Но перед началом давайте я буду без пауз говорить вот это. И нормальную реакцию сделаем. Данные видео будут взяты с такого канала, как... Э, э, с, э, вот с этого канала, потому что это не хочу. Ну, посмотрите вот на саму визуализацию. Тут о, ноги, тут, блин, грязные ноги, ребят. Это что за фигня? Давайте лучше эту послушаем, на эту картинку хоть приятно смотреть. Поехали. Ну все, поехали слушать. Делаю я на громкую, да у меня, в принципе, и сделано на громкую. Поехали. только нам Минимум пять слез, если ты, брат, не гондон, бра Это мой двор, такой гастом Не водитель, а пилот, сука, выворот У меня нет сдачи, пассажиры плачут Я тебе богаче, вижу твою сдачу Каждый день как сон, я не спал, бля, за рулем Завожу клаксон и взлетел, как Карлсон Тихо! что, ребят, я могу сказать про этот трек? Он офигенный, мне понравился бит сам и его, так сказать, парт, куплет, ну, все понятно, э, все понятно, круто. Кстати, э, тут даже оставили ссылку, слушать трек такси. Ну, кстати, можете вот на этот ролик забежать, вот такси, карантин трек, да. Почему я решил я реакцию сделать? Потому что, в принципе, э, сейчас я... Э, у меня с каналом проблемы, надо хоть что-то делать. Трек понравился, мнение... Нет, я не просто э, вот так просто все понравилось и все. Нет, ну, мне нравится просто и все. Там, любимое. Э, э, э, любимое. Он делает хорошие треки и все как бы нормально. Он умеет делать биты тоже хорошие, как Слава Мерлоу. Хоть хотя это и есть друг Славы Мерлоу. Он благодаря Славу Мерлоу стал популярен. Ну и все. Всем пока, всем до свидания.